ما علينا إلا البلاغ المبين Mga uripan mo Allah, mga luksak, mga pagariak uh, kipag-adatan, uh, maka mamasasi sa giyang kai uh, masjidu Allah aba barakatan tanu dan tanu uh, giyang kai uh, di kapagintaw o mukmin. Yang kay uh, di tano di kapagintaw, tigo mga ulama, na kinanglan na kasabutan tanu so kababalik tanong uh, ah, mga oripan Allah, kasabutan tanu so mga unayan o kababali tanu ang mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala. So at igyan, so di ka pagintao o bisa katawan rakitan. Natano din yan, uh, kinanglan paturay si ko mu'min, uh, si ko kababalo niyan, uh, oripan Allah, na mabaloy so kawiyaguyagyan, uh, si ko pagaltan o inam nagukalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala bainal raja wal khauf makna suatigian suatigiran so di kapaginta umumin na si iku pagltan o inam di kapangangarapan kung mga limo belas Allah subhanahu wa ta'ala aisa isa Akap ah, kewanian kap kelekian si iku Allah Subhanahu wa taala. Gi e eh, unayan o oh, simba si iku Allah Subhanahu wa taala. Si iku pageltan o oh, inam Arab si iku Allah Subhanahu wa taala nabu giang koto akap kewanian kap kelekian si iku Allah Subhanahu wa taala. Upama tigumang ulama' Ah, so simple na ipagibaratan o si iku papanok sa timan a uh, papanok na aya papakian na giyong kuto a uh, kapangangarapan yan raja maana uh, ah, di mga ngarapan si ku Allah subhanahu wa ta'ala aarap ah, niyan so balas so limu, o oh, Allah subhanahu wa ta'ala Ugai nadinian mapakada dia ungkoto akawan khauf kap kelekian si iku betadia. Lalayun din aya makna ulalag na sumumin na di bagay sa Di inyan iplugar o di na di sana si iku mapya abetadian. Lalayun din maalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala aarap niyan sumanga limu Allah subhanahu wa ta'ala mga syai imbala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kamutu mamuadin maadag yung kutuak apkewan yang kapkelekian si iku betadian ay berarti yang upama na sumu'min si iku kapkenang bayangian na aarap niyan subala sa imbalasun Allah subhanahu wa ta'ala dito ay raja sa kamu tu mamu akap simba niyan kung Allah na maadun na diyan ko to kalak si kung Allah subhanahu wa ta'ala mana ap sembayang sekalin itu ya na niyan so sambayang kagia kawan yang ib kelekian audin niyan itu na nasiksa siksa anun Allah subhanahu wa ta'ala Ginanti ko mga ulama bainar raja wal khauf siiku pagaltan o oh, inam Arab yang siku Allah nagu kalak yang siku Allah subhanahu wa ta'ala apia ya, imapia ya abetad ka iman tu dika dimangungunutan dan dika tantu asinai dika mengi salugur kakepakai asiku umani betana ma'alin subetadkah so nasala kau marata akau ria nerka kinangla nagiu kuto ak lalayu naka kapkelek si iku betadka kagetiku nabi sallallahu sallam innamal a'malu bi khawatimiha mataan asabnar asumanga gelbek nasi ipagili aku pengaurianu si ipagili aku pengaurianu rianu. Ke kepakaian si ko pagan yang dingka di kapagin tau na baraga beraga mangka ugi na di dita katawan aku pakai si ko penguri amas amagan ka pakataling umar ka ukapatai na sa marata akau riyan nerka ginan isuul khatima marata akapusan marata akapatai akau riyan ko di kapagin tau di ikatan tu ab ah, magi sa lugar si iko di ka di ka paginta lalayon ka ipkawa na ginawang ka so mga salafus saleh, mga pagariyab naginan ibatadiran lebiran ay agiang agiyang kai asuul khatima marata akapusan marata akapatay kagesa sa bukniran ay apagilain na supangauriyan kung mga amaltan ugay na dita no katawan ikap kapagataling umaraktan o kapatay di ka pagagirawa sa kaliyakun pagamal kagaya pagilain na supangauri kauriyan nagtatan ugay na di nga katawan ikap pagataling umaraktan o kapatay so mga salih natigiran na khawfus salihin min su'il khatimah inda kulli khatratin wa harakah suatu gil sumanga beraga agama amiang au nak mga bilang atau bilang tadi nasukap ke waniran kip ke lakaniran si iku su'ul khatimah mara tak akapusan mara tak akapatai na si iku umani bedad sakaroka bintengiran na ipa ke waniran agiang kai amara tak akapusan keurian si ikuman si ikiran so isa mala ulama asi Sufyan al-Thawri ha, isa inya mga ulia amala ha, ha, ulama babaran tuga na si ikudinya dikasa keratul maut amia ha, panutun asi iku kagenian din kagawafat adinya dikasa keratul maut na pepe kagurau sama la akagurau mailot akagurau ini sih sekalian ya imam Inuka pekaguruk, inu gi betadeka. Inu ka pengguruk sama la akaguruk. Ba sebab si iku manga kada kelo dosa. Ba yaib ki guruk kana sebab si iku manga dosa. Tigi Imam As-Sufyan ath thawri di tigi. Ka ayat ipekewanakan na beberden si ku ka ka ka keliu ka peliu o nia waken na maangkat suparati aken na aya kaurian raken na marata akap papatai ginan itanto kap kelek o mga salafus salih si sagian kai asuul khatimah marata akapusa marata akapatai atanto iran den ay pekelek amadlun na mabalui ayamuri abatadiran na marata abatad agian kai asuul khatimah taman si iku mga dusa Udi na mga kapak girakuan na pebakas supaksiran, pekeribat siran, na ipakawan nila na agbagi babari na diyang kaya mga dusa o din na mga kalibatan na ayam mabaloy kasabapan sa mabaloy so kadina ni kapaging tao o din na kapusang o din na ni kapaging tao amara ta akap kapatay ino miya aloy aso mga salafus salih na pabila igira apakaribat siran o oh, din na disiran disiran dimakan dusa Nadi siran di mama kot terbuat terubat. Nagudi siran di di mama kot sedekah. Mama kisah sadekah. Kaki farad si iku e mangat kadus tangiran. Aib pegawaniran Obama belui. So kuriang kiran amarata akapatai. Na iman tu na subhanallah. Dan akal ketanu. Di tanu ibu ipekelek sumarata akapatai. patai. Mara ta kebusan si iku di tanu di kapagintaw. Adin amang sabab ang mialoy e eh, Ibn al-Qayyim. Mialoy mga ulama tanu ang mara kesabab kesabapan akap kebelui. o kapusan o, o ditano di kapagintaw asuul khatima sayul khatima marata akapatay igirakwan e na an na mga tuos tigumang ulamatan e ko na sumano siya adis sa karaton maut na pagkibals nun so la ilaha illallah na pasangkaan niya din yung kibals isa ang tigay ng mga tuos ang marata akapatay Aibdul kinun Perkisamu tu su la ilaha illallah Nah dini yang kebels dini yang kilapian Isaan nanti guma ulama atu Samara tak akan patah Udina ayah kilapian tian Nasu mga rara tak agelbek Akian ayah manian ha, Ayah ni yang kilapian Si kumasa adina di kasa keratul maut Nah Isa ini tiga orang ulama atus Apakah ilai Allah? Apakah belum-belengan nak tanu Allah? Tuus tanda amarah tak akan patah Ini si tiga bin Al-Qayyim Peter bin Al-Qayyim Wa idha nazarta ila halin kathiri minal muhtadurin wajadtahum yuhalu bainahum wa bain husnil khatimah uqubatan lahum ala amalihim sayyi'ah Oti gino penggeda de angka. Pekilai tanu kemasaan tanu. Melagi sututulan odin nak pekilai tanu. Am kada kelan odin nak mada kalsiiku mangatau adi sekratul maut. Nak pekilai tanu amarata akapatai mangatus amanga tanda. tanu adi ke din yang kebal sula ilaha illallah. Pekesabapan kerinding kelinding Orina pepekaaren sumanga du kadustaan iran manga dusairan si iku mafia aku riang kiran. kasiksa anu tu tigu Allah, siksa utu Allah Subhanahu wa taala si iku manga tau. Amia belui adiran di kapagin tau na palen kadusta palen kader waka. Lagi uti kia sabo panti di Ibnu Qayyim amarata akapatai kia musan sisa gian kaya manga tau. Namlagin pikir nak tanun, lagi tutu tulan ap kena tanu nak buka masa antanu buka saksi antanu ada nama ngasa sebab apa sebaban sa sagiang kai asuul khatimah amarata akapatai atantun a ipkawan ipkawan nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam Na ini pendunia ke tanu agi yang kai a ah, pelindung tanu siku Allah Subhanahu wa taala. Pun si sagi yang kai amarata akapatai. Enu gi yang kai di tanu di kapanang bayam. Na isa adua ini pang tanu Nabi sallallahu alaihi wasallam siku unang penukap selam tanu. Apa ta ah, pelindungan tanu? Lagi yang kota tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam. Ya Allah na leaders kami nga si iku kasiksa ang sa naraka jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat nagusi ko fitna o di ka pagintaw nagusi kapatay ay isa ini tafsir mga ulama si sagyang kutong a fitna ko kapatay nagyang kaitigen a plindong tanong si wala a pamintano elites tanong Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang ka iya mara ta akapatay din ang mga sabab mga pagariyang apa kesababan sa pagkabaloy aso kapusan o di tanong di kapaging taon na sayul khatima marata akapatay tanong din tanong na pananggilaan tanong paganerong tigong mga ulama nagiyang kaya ataswif bitawbah yang kai adi tetak akhir tetak alikan so taubah sakalin nagu kata tafsiku kam beradusa wattahawul fi fi'lil wajibat nagu dikapal bulbuda siiku kiptu naiku mga subuhan oh Allah subhanahu wa ta'ala isa asa kita no tigumang ulama nagyang kaya at taswif bitawbah Gien kai kapta ali katano Kapta akhiratano si iku Katawad si iku Allah subhanahu wa ta'ala Apa dikatawan tanu ab Mini talu gue tanu Mini miso sumbu tanu si sagian kaya maka kandirwa kau Di nakadustan Tabia Nah dan nakalak tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala Kaayas isa asa kitanu ti ulama na idira ang mapipiya agino tanu na di tanu kapikir adit kapakap kapakap tubet tanu ayabu adit tanu di kapamimikiran di tanu di kang gede na igino pamam ya kadesal so sakit na sa kumuto pala makatedin tanu tanu Diyan kaya di tanu ditetalikan. Diyan kaya akatubat. Kasendit si iko pungku ko mga kadusa. Ab pikir utau watingin na sakalin amaka amin ko makatu aku na aya kan de katubat kapagaman anti dia ka nya ka tumang kasagaran nya ka bugir ka sagaran tur apro ta ka pasi ko ida da mapi pikir ka den asa ka tau aka tang ka dia ah, ah, na kinot pasi ko ida amapi ah, pikir ya na makapatatutul apian utulas asa ka tau lama asa ka tau kun atigena sa atubu gadan nam walam yastayqin Peter asa ka tau mapita atigen ikaptu batakan miya ka turug na miya talimo ma o Di tanu katawan subhanallah kaya taswif di tanu di kata takhlika kap takhir asy ku katubat di tanu kata wani kap kata limo mar tanu kapate gi problema maka bepeger kai mantu tetak kena sebutan ka bepire-pire anak nekten nya katur na den makana di tantu di sunu bepire-pire mga pagaritan adi sisinga-singa nak beri miutum na inu inu sa hospital na inanong so doktor ang harta ta kudi na high blood stroke lagi tu na makabubugur di sino di di singa singa di tanu katon so gyang kaya ka pagkatali mo marta no kapata isa pa tigo oh, unabit sallallahu alaihi wasallam ah, penanggila tanu betan na gyang kaya ka imma yang kaya tabi aku sabun uh, ah, ayat Isa asakit. Agir ah, aku anna din yang kap tubet udin oh, na kata tatap yang si iku marata agelebek. Na ipendewan Yesus pedien. Ipendewan Yesus pedien kepakai pabaa tabia adin amiak katawanian, asa kata amama kepak mena teru ta beraga beragama apke dusa nap keribet tabi upama na pengira wa ini musyak itu adi meribet ini musyak itu adi kau yang sama rata na kepak asyak itu ah, beragama urina kepak mena teru ta tabia ustad a miaka sugu natigi na ino ko patubay mismo dia mo tu asak katawanaken ama pi amaman nadi beradu saudi nadi tu di meriba uni nadi kau eh, yang sabara rata akau yang gan, ini pendau masuk pendian dia kaya datar yang betan tigo mangolama na ugi okay mapi pikirin lah. din na masa din uh, ah, kapakapatubot yan kagaya ayaw tumiya taksi ko ginawan yan pamikiran niya nagyong ah, ko to akip ndalin niya akip ndawan niya si kapatid eh. panang gilin niyo tigun nabi sallallahu Salam wasallam ababalawi bamabali ag ah, sutaw na imba o mapia sutaw na mapia mamusupta diyan na umarata sutaw na marata mamuska diyan kainin ni pendawa langsung berdekah kakak pakai dia untuk air benda wang nak pergi bertadakan nak dan kapak kap tu bertekah kaki ide dia orang kena dia untuk salah kurkah nak berak kata weh Aku pakai dia untuk benda wang anda makap tu siku Allah Subhanahu Taala sekarang mata tetap kasih ku kambara Kepakai dia untuk tiap kasih bukian. Nah ini gurau kian siku Allah Subhanahu Wa Taala. Nah miakat Nah sekarang nak ayangan kan PPK nak dia untuk Pedika pagaring ka. Na din na kita ba nga kapakaptubat. Isay niya sakit di gumang ulamatan. Akap ka tatap o uripan si sagiang ka iakam berusa. Ap ka Aso ka po sa dunia ni kapagintaw na sayul khatimah. Ikadu pun asabab di gumang ulamatan. Nagiang ka iya hubbul ma'asiyah bebaya si iku kambara dosa tanto amawa raw si iku kambara dosa Nagia panii sa mala sabab ap kesababan sa sayul khatimah marata akapatai. Kageti ko mga ulama, yamutul mar'u ala ma asha alay. Suwatigin su manusia nasiip petai peningga pusat sudinya di kapagitau si ku betan akian layamanian. Umapian, oh, umapian lah, akapastai. Umapian, umarata na marata akapatay. Kagiting e ang mga ulama, upong ka tantong akya babayan sukap maasya kambaradusa. Agitun ni miya baloy ada taka. At tantong akya kya babayan amya kapya pya kap kata amang asiiko kambaradusa. Kambaradusa. Nah si Imam ko kapal tengah tiga mga ulama Na api ipakibul serkasu La ilaha illallah Na ya si Mita tatak dan si Kupusu ukasu kapu maksiyah Na di nga kebul su ipakibul serka La ilaha illallah Ka ayah mapi pikir ka Ayah miya tatap Mitek na si kupusu ukan Na sukam beradusan Na giyuti ipakilap lah ya takah Giyuti ipakibul serkasu so kia la yaman ka agel bekah inumia kadak dakal atutulan apa kena tanu melagi nak iso pekena tanu nak usup ke masa antanu data dia tinggi gaya isa syekh asy ibn abi Rawan. saka tau tinggi nama mah akia seksi anakan adi sekratul maut Nah, pepeki bersama Rasul La ilaha illallah Na ayat berkebal siyan Na tinggi na pergi aku ni usap Panginginum apa kabar Din yang kebal su La ilaha illallah Taman sarungu din Mialing kepusan sokap Kau yau gigi Ini panginggi siya ketika Antoni bertadian Nah Hiato ko nang tingin na ginong puto ang mama na palaburg. Ayan niyan ni Idip. Ayan niyan niya bulu agalubag ada tayo na ginong kaiyakain sa arah. Nagiyo to tigil. Isungul khatima. Itakot dunog. Kala ka niyo tigil sa mga dusa. Kaya tigil sa kanggalubag sa dusa. Na suka katatap sa iku kang baradusan na ginantigil ipke kesabupan sa marata akapu sa marata akapatay. Kaya dia tiga mak ulama yamutul maru ala ma'ash alaih. Si so manusia na si petai. Si di mana gepusan si ku gelebek akian daya manian. Kagi Yesus Allah Subhanahu taala na ayat pagi Na so puso manusia. Upun so manusia na tantunian akian bebayan sukam berusaha dan akatuben. Dan nakal lakian si Allah Subhanahu taala. na gito'y rukap kuwan Allah subhanahu wa ta'ala si iko betad amarata asayul khatimah bila ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala tatap tanong niya si iko agama Islam mabaloy ah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah والتوبة قبل الممات والنطق بلا إله إلا الله عند الممات بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد adin na ang mga tuos, mga tanda. Liyo pa sa yagyo ko to am, yang aloy tanong. Ang mga tuos, mga tanda, di ko mga wala matanong. Um, ah, marata akapusang, marata akurian kapatay. Paganira, nagyong utam niya aloy tanong, agi pinakamala tuos, subhanallah. Um, tanda upama asu tau na subhanallah marata akia pusan nagiang kaya kapseng ka si iko kalimat syahada si iku kapetenya din yang kebers din yang kebers si imam az-zahabi rahimallahu taala Mia alunya si iko kitab yang ah, kabair atigian ah, sa katawa mama uh, pasasatur siiko din yan di ka sakraton mo ah uh, pagpakibal sunso la ilaha illallah malay niya ulama si Imam Adabi yung kaitigyan na sa katawa mama napasasatur So Kapal kabel senun So la ilah Allah na din yang kabel Ska ayat kabel siya na syah Syahid Syah tegit Ayat na so Dia kutu ag Gelebek nganin akia layaman dini Din yang dipagintaw nama utwa dia kaya kap Isa ato standa sa marata akapatay Marata akapusan Subhanallah sugal bekah amaratana ruqah ruq subhanallah ruq pergi beleng-belengan Allah subhanahu wa taala Aka pakai asi kodiga di sakaratul maut na pepake ilai dengan Allah subhanahu wa taala surarad ugal bekah Aka pakai a ah, subhanallah yang kutuan manusia mama na ibmaga kian so sampai yang a ayam miaka miaka tembungo si iko dinya kap sembay na gyang kaya galbak akaseto aku mga galbak pa na harap na ayamnya ya beloy kapusan kap dinya di kapagintaw na si iko suul khatimah Tito ayah kaya kalakal kabutan agyang kaya suul khatimah sa kato pa mama subhanallah ah uh, mitaw ka si rangkop pagarin yan apas meron sa pirang ugay na ka riba piribaan ang utang nasunod sa kapsung niya si ikuderpa na mi ya aksidi tigia kutu amama na rudin tiarima subhanallah suul khatiman marata akapatay Ita no katawan subhanallah Ika pekatalin marukau kapatan eh, Ino su Nabi SAW Aku su mga salih Na tanto iran ipagawan eh, Agyang ka i asuul khatima Marata akapatan Gyuti kinang lang su mu'min Nah Jadi tentu disuruh. Lalayon ka pemuyatan na ginawa ka. Lalayon ka pagkalak si iyo kumpetan ka. Aba din subhanallah. Si iko dika di kambarudus na ruka. Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rilaantan Allah subhanahu wa ta'ala. Balin Allah subhanahu wa ta'ala. So di tanu di Husnul khatimah. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الممات يا الله عباد الله إن الله أمركم بأمر قد بدأ في بنفسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا